А, немножко мы что-то тут неправильно. Все правильно. Ладно. Где у нас тяжко найти? Следующий пошел. Да, аккуратно заходим. Аккуратно, заходим. Веники подаю. Давай. И последний. Захожу. Давай. Ой. Ты переверни ее. Чашкой вниз, наверное, лучше. А он как тоже, видишь. А, надо было тогда круглую взять. Вот тут Нет, вот Саша хотел взять. А я ее как-то поставила. Она да. стояла. Все, ее не трогать, как-то так надо. А ее... крышка от этого подойдет от чайника? Туда. Ну, подойдет, наверное. Ну вот надо было ее. Надо оттуда. Скиньте эту туда, крышку от чайника. Здесь же а есть... Это... А тут же есть этот скотч. Не скотч, а вот... Вау! Все крутые мальчики собрались. А Аркаша, ты любишь? реку. Саша поплыл. Еще раз сейчас туда. Да, да, еще надо.